ہم مدینے میں تن تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کس دم بتک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے